avevo mai pensato al cambio a sinistra, cioè avevo sempre pensato, vabbè dai, guidi dall'altra parte, ma al cambio con la mano sinistra, minchia, che trauma. No, non ho mai guidato. No, e comunque ti dico che io sono in burnout più totale, quindi ti capisco perfettamente, cioè sono veramente a 5 cm dal burnout. E però ci devo tirare ancora fino al 23 e poi abbiamo un sacco di roba da fare, da chiudere. Per cui sono stra impegnato col lavoro a dir poco proprio, guarda, a dir poco ma veramente veramente selvaggio comunque eh, no però a parte questo tutto benissimo e non scendiamo perché è troppo complicato scendere adesso e poi alla fine non te la godi neanche quindi stiamo qua e vado tre giorni dai suoi e basta cioè 24, 25, 26 siamo adesso e poi torniamo qua e mh, mm, fino al 4 mh, mm, siamo in vacanza perciò sai dal 23 al 4 una decina di giorni e, ehm, mh, in cui non ho programmi e non farò una minchia se non che abbiamo finalmente comprato il l'hi-fi col giradischi eh, e tutto quanto che spacca, ho speso un botto, ma ho comprato una cosa veramente figa e, ehm, e quindi mi ascolterò, si spera, della gran musica. Eh, quindi passerò le feste un po' così, dai. Eh, ma guarda, sarei molto felice anche solo di grattarmi le palle senza ascoltare la musica proprio, perché ho assoluto bisogno di non lavorare, lavorare, lavorare.